тебя никому не отдам Ты моя подруга, бэби, моя мадам Я приеду за тобою, увезу тебя с собою Ты мой героиня, коп, Саяна, Каман Я тебя никому не отдам Ты моя девчонка, бэб, а я твой пацан Ты моя подруга, бэби, моя будущая леди Ты мой героиня, коп, Саяна, Каман Первый час с собою, мне кажется, я влюбился Она будет актриса потрясающая чикса Забудь про Анжелину, забудь про Холли Берри Она покруче и вдвойне в стране на самом деле Эти груди, эти ноги, эти губы прелесть Я бы хотел засунуть пенис мой в ее челюсть И заниматься сексом в ванной и на унитазе На природе, на поляне, у забора, как собаки Все вы девочки такие симпатичные Я вижу тебя и начинаю кончать литрами А вы такие хитрые, будто мы не кончены Тут ваши два seguindo несет и любит А мне заботится, когда я с ней она кайфует Подмоется, накрасится, ага, и снимет свитер И вытворяет вещи, таких ты еще не видел Со мной играется и не стесняется Вот это блоуджоп, да она старается Она готова выполнить все мои желания